Ah, ah, ah, c'est une bonne blague. Et c'est un epic fail parce que je pense pas que je vais le mettre. Enfin, j'ai pris pour que je le mette. Oh oui, je l'ai mis YouTube Et justement, on est dans la vidéo avec, avec Antoine Skyline pour cette vidéo sur Yes semaine 22, euh, l'épisode 12. On se bat pour devenir meilleur. Regardez. Donc alors, on est avec... Euh, le on est avec Xavier et qu'on cherche un individu louche en ville. Euh, le dessous, c'est qu'on on est par là, pourquoi Hop là, et en fait. Voilà, on va juste parler à ce mec-là. Alors, bon, on parle au policier, je sais plus. Hein. Ah, voilà, on doit parler à lui. Ah, il faut parler à Monsieur Machin là-bas. On va parler à Kenny, à Ken. À Kenny, oh, moi pas besoin de rester ici plus longtemps. Tu peux rentrer chez toi. Allez, va-t'en. Je, je, je, n'ai pas besoin de rester ici plus longtemps. Je vais rentrer chez moi. Et voilà. Bim bam bing. Et attention il a tout niqué dans sa vie, mais par contre, je vais donner un ballon de foot. D'accord. Voilà Xavier est un homme normal Lui, il comprend pas le délire On va aller recruter Janice Et eh bah ben, c'est ce qu'on va faire Voilà Comment recruter Janice de Inazuma Eleven 2 C'est parti Ce garçon reste... Non Impossible Bonjour Donc alors, euh, donc je reprendrai juste ici euh, après et je vais faire une vidéo comment recruter euh, Janus dans Innovel Parce que c'est gratuit. Donc voilà, j'ai terminé mon tuto, donc il sera prêt dans quelques moments, quelques-uns pour être envoyé sur YouTube. Oh punaise, j'ai mis c'est ce que j'avais pas rencontré. Je l'avais pas rencontré avant. Ok, donc là, il faut absolument que je marque. je marque un but, un avant tout le monde. Donc là, je dois le faire. Christian Frost, il a plus de quoi faire une ah, ah ah, ah ah, c'est une bonne blague. Et c'est un epic fail parce que je pense pas que je vais le mettre. Enfin, j'ai pris pour que je le mette. Oh oui, je l'ai mis! Oh, je suis un boss. Oh oui, oh oui, là je me bénis. Désolé, ça lag à mort parce que je suis en train d'exporter. Oh, niveau 18. Attends, je vais faire euh, restaurer mes joueurs. Et donc, attendez. Et donc, je vais bientôt faire comment recruter Mills dans Inazuma Eleven 2. Ça, je vais le faire très bientôt. Ah, vous voulez que je le fasse maintenant Oh je vais maintenant, quand ça ce sera fait. Caravane, c'est parti. Donc alors, et comme ça je vais terminer là-dessus, sur tout ça. Alors, donc c'est donc dans Index, par lieu, euh, Donc je vais donc à 1000, un M, M, M, M. c'est sûr comment, après avoir après avoir combattu contre ce joueur, vous pouvez le recruter dans le Pokédex. Donc recrutement. Ok, nous, d'accord. Ok, donc c'est parti. Donc c'est bien par recrutement. D'accord, Il ne faut pas faire de conneries, je sais plus. Ok, donc c'est parti. Un recrutement, s'il te plaît. Tu vas mettre un joueur dans, quelle équipe, dans ton équipe Oui, sans blague Je viens te demander par nom. Donc le nom, je vous explique, c'est M-I-L-E-S. Bills. Ok. Le nom du joueur. C'est bon, blablabla. Non, oh, sujet. Alors, oui, c'est celui-là. Merci, vitesse plus, triple rafale, c'est ça. Et en t'en faut 80, j'en ai 70, putain Oh, fais chier Bon, bah. Je vais donc euh, de... Bah, je vais continuer un peu. On fera ça dans un prochain épisode parce que je peux pas pour l'instant. Je n'ai pas assez de points d'amitié on continue. Et donc j'en étais à 4 minutes, là j'en suis à 2 minutes, ça me fait donc 6 minutes. Parce que je suis pressé, euh, donc je vais donc dans la carte. Il est 15h. Une fois qu'elle pas y arrive. Ok, donc c'est bon. Euh, ça va peut-être m'intéresser à faire ça tout juste. Euh, donc on ça Mais Vidéo un peu plus rapide, je pense. Euh, bah, faire dans les 15 minutes, fâché des lui. Excusez-moi, il y a un problème Eh bien... soit t'as essayé de voler un de vos manuscrits. Un manuscrit ah, C'est du joli, on est allé en ville juste pour l'aider. Non, non, c'est pas ça, je voulais juste vraiment l'emprunter. Vous êtes à côté de la plaque, je vous assure. c'est l'or, tu n'es qu'un voleur Attendez, vous pouvez pas vous accuser quelqu'un de vol sans preuve. Scott, on a, on a trouvé qui était l'individu louche chez Kyoto. Ça veut dire que tu veux pouvoir jouer avec ton équipe, maintenant je suis pas content pour toi. Tu veux dire que tu étais sérieux quand tu disais que je voulais m'aider Scott, tu peux faire confiance à Marc. Faire confiance